PP Pépé, il a failli euh, atterrir au 7ème ciel plutôt que prévu. Il savait pas où choisir, il a failli taper le triangle. Oh les cyclistes, je te jure. Oh là là là là qui passe au orange, euh, euh, c'est un sujet duquel on peut débattre. Alors, les cyclistes, ces gens comme vous et moi, ils se fondent dans la masse, ils sont pas désagréables, mais dès qu'ils sont sur leur truc là, pop, pop, pop, pop, Si vous voulez une planche, vous me dites, me euh, filez l'adresse en commentaire. Il y a 2-3 clous, très gaffe en la recevant, mais elles sont belles, elles sont fraîches, les planches. Qui n'en veut Comment Je suis pas fumeur, désolé. De rien, bon courage. Paris de Lumière. Car j'ai ni clope ni pièce, hein. je te cache pas. Par contre je fais un feu rouge. Putain on est tous dans la même merde. Oh merde. Génial C'est trop bien ça comme truc. C'est un canon. trop bien ça, je crois que ça se conduit avec le permis voiture. Par contre c'est hyper glouton, c'est 18 euh, litres au 100 je crois. Ça coûte une brique déjà. Et en plus de ça c'est hyper glouton donc faut avoir un budget essence. Euh. mais c'est trop épouse. Je crois que c'est des trucs qui sont appréciés par euh, les mecs qui font, qui ont fait de la moto toute leur vie et qui arrivent à un moment euh, ils perdent un peu la ils perdent un peu la confiance et tout, tu vois, ils commencent à, enfin pas à douter, mais il y a, des motards, euh, au-delà d'un certain âge, ils sont plus aussi à l'aise euh, en deux roues, et je crois que ces trucs-là, ça marche bien. une hein. large gamme en plus. Bah oui. Je me disais, il choisit sa voix bizarrement lui, mais alors le téléphone, il choisissait pas sa voix en fait, il se rendait pas compte qu'il changeait de voix. Ça me rend fou ça le téléphone sans déconner. Ah, C'est pareil mon copain, si ton partenaire il a plus de clignotant, faut faire en sorte que ça revienne tout ça. Finalement, je pense que je ai crevé les yeux. Crevé, brûlé, tout d'un coup. Je suis désolé, ma copain. Excuse-moi, désolé, j'ai cru que ça passait. C'est gentil, je suis désolé, j'ai cru que ça passait. Ça, c'est ma hantise. Péter le rétro d'un gonze. Ça m'arrive jamais de toucher. Et là... Euh, Bon bah j'ai fait, de la merde, clairement lui il était plutôt collé à droite euh, pour voir pas tellement mais en même temps il était dans sa voie normale. La vraiment c'était celle de gauche, la Clio. J'ai pas compris si elle me laissait passer ou pas, elle était vraiment à gauche en même temps j'ai pas réussi à percuter dans les rétros si c'était bon pour moi ou pas. Et euh, quand je suis passé j'ai eu rap qu'elle mette un coup de volant, je me suis serré à l'autre et vas-y. Fort heureusement pour ma tronche, de nos jours les rétros euh, sont assez costauds et elle avait l'air neuve sa bagnole, putain. Je viens d'acheter une voiture, j'avoue je me suis mis à sa place, je me suis dit C'est de l'histoire ancienne. semaine qui démarre sur les chapeaux de roue. <laughs> On est lundi, je vais bosser. Ça annonce être une bonne semaine. Ça va, il n'y a pas eu mort d'homme. Génération non, non.